ሰላም እንዴት ናችሁ? አምዱ ነኝ ከአምዱ አበሻ። ዛሬ የቴክኖሎጂ አዳዲስ ወሬዎችን ላወራችሁ መጥቻለሁ። ዛሬ የማሳያችሁ የጉግል account አከፋፈት ነው። step ኡን ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ በመከታተል በቀላሉ በስልካችሁ ጉግል account እንዴት create እንደምታደርጉ ማየት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ subscribe በማድረግ like በማድረግ እንድትቀላቀሉ እጠይቃለሁ። ይህም ቻናል ይህም ቪዲዮ ለሰዎች ይጠቅማል ካላችሁ ለጓደኞቻችሁ share አድርጉላቸው። በቀላሉ ጉግል account እንዴት እንደምንከፍት እናያለን ማለት ነው። በመጀመሪያ ሁላችንም ላይ ስልክ ያለው ላይ ከፈለግን ክሮም ከፈለግን ጉግል ላይ እንሄዳለን። እኔ ለአሁኑ ጉግል ላይ ከፍታለሁ ማለት ነው። ክሮምም ላይ መክፈት ይቻላል። ፕሌስቶርም ላይ እንደዛው ገብተህ create ማድረግ ይቻላል። እኔ አሁን ወደ ጉግል ላይ ገብቻለሁ። ከላይ በኩል እዚች ጋር አይካን አለች። ይችኛዋን icon እናካለው ማለት ነው። ከዛ እዚህ በሚመጣልኝ እንትን sign in እለዋለሁ እዚች ጋ ይሄው እያመጣልኝ ነው። ትንሽ ዳታ ያንሰኛል። ዋይፋይ ብዙም እንትን አይደለም። ትንሽ ታገሱ፣ ይቅርታ እንጠይቃለን ለዛ። ይኸው አምጥቶልኛል። አሁን እዚች ጋ login ነው የሚለኝ። እኔ ከታች መጨረሻ ላይ ሆን እንደምታዩት እዚች ጋ create ይላል። እኔ create ነው ምለው ምክንያቱም አዲስ ነው መፍጠር የፈለግኩት። አሁን የሚመጣልን ምርጫ በራሳችሁ ልክፈትላችሁ ወይስ በልጃችሁ ወይስ በምትከፍቱት ቢዝነስ ይላል። እኔ በራሴ ክፈትልኝ ብየዋለሁ፣ for myself ብየዋለሁ። ስለዚህ አሁን እያመጣልኝ ነው ማለት ነው። ይኸው አምጥቶልኛል። first name last name ይላል። first name ላይ ለምሳሌ ለአሁኑ እኔ ለሙከራ ያህል ኑሪ ብዬ እጠቀማለሁ። ከዛ ከድር ከድር እላለሁ። አሁን እዚች ጋ ይሁን next ብዬዋለሁ። ይኸው እዚች ጋ የተወለድንበትን ቀን ሙሉ ይለናል። እዚች ጋር ለምሳሌ ቀን በ12 ትላላችሁ። ዝም ብላችሁ መሙላት ትችላላችሁ። የተወለድኩበት ወር ይኸው እዚህ ጋር ጁን ብየዋለሁ። ይር 2000 ይር ስትሞሉ ቢያንስ 18 ዓመት በላይ መሆናችሁን አትርሱ። እዚህ ጋር 2007 ብለው ላይቀበለኝ ይችላል ማለት ነው። እዚች ጋር ጾታ ይጠይቀኛል። ሜድ እለዋለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ next እለዋለሁ። በጣም ቀላል ነው። በደንብ ተከታተሉኝ። እዚች ጋር ይኸው ያመጣልኝ ምንድን ነው የጂሜል አካውንትን በየትኛው መልክ ላስቀምጥልህ ነው የሚለው። እኔ ለአሁኑ እዚች ጋር ኑሪ ከደር በሚለው ያህል እዚች ጋር ሁለተኛውን እመርጥለታለሁ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር መጥቼ next እለዋለሁ። ስለዚህ እዚች ጋር strong password ነው የሚለው። እኔ ለአሁኑ የራሴን strong password እፈጥራለሁ። እናንተም የፈለጋችሁትን መምረጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። እኔ ለአሁኑ ይኸው ጊዜያዊ መሞከሪያ ስለሆነ ይሄኛውን መርጫለሁ ማለት ነው። ከዛ next አልኩት። ይህንም በደንብ ተከታተሉኝ። next ብየዋለሁ። እዚች ጋር phone number ይላል። phone number ኣችሁ መሙላት ይችላላችሁ። እኔ ለአሁኑ እዚህ መጨረሻ ላይ skip እለዋለሁ ማለት ነው። ለአሁኑ ይለፈኝ እናንተን ለማሳየት ያክል ስለሆነ እናንተ መሙላት ትችላላችሁ። ይኸው በቀላሉ ጨረስም ማለት ነው። ይኸው ኑሪ ከድር 58 at ጂሜል dot com ብሎ አምጥቶልኛል። ከዛ next እለዋለሁ። ይህ ደግሞ ጎግል account የምንከፍተው የሚጠቅመን ለምንድን ነው? ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን በምናይ ሰዓት በቀላሉ like፣ subscribe ለማድረግ ይጠቅመናል ማለት ነው። ፕሌይ ስቶር ላይ application ኦችን ለማውረድ የግድ ጎግል account መኖር አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጨርሶልኛል። እኔ መጨረሻ ላይ እነዚህ privacy policy ይባላሉ። የጉግል ህጎች ናቸው። ባታነቧቸውም ችግር የለም። እዚህ ጋር አይ አግሪ ማለት ነው መጨረሻ ላይ። በጣም ቀላል ነው። እኔ አሁን ጨርሶልኛል። እናንተም step by step ተከትላችሁ ይህንን በቀላሉ create ማድረግ ነው ማለት ነው። በጣም ቀላል ነገር ነው። ይኸው እየጨረሰልኝ ነው። የጉግል service ብሎ አምጥቶልኛል። እኔ እየጨረሰልኝ ነው ማለት ነው። ይኸው እዚች ጋር በቃ I accept ማለት ነው። እዚህ መጨረሻ ላይ accept ማለት ነው ማለት ነው። ይኸው ከፈተልኝ። አሁን ከላይ በኩል ከምታዩት በኋላ ከላይ በኩል icon ኡ ላይ አሁን ጉግል የከፈኩበትን ያመጣልኛል ማለት ነው።